네. 잡고 출발하겠습니다. 헤벤크루 도어사이드 스텝 연주하고 있어. 응. 응. 안녕. 안녕. 다른 거 있나? 네. 비행기야. 희연이 어디 쇼핑가? 일로 와 일로 와봐 자 오늘 우리가 1박 할 약간 모텔스러운 <laughs> 자 로한이 안녕 알았어 자 우. 자 가보자 what could have been still gets under my skin But is it worth all the stress, all this constant he said, she said, this Pressure of society Yes, sir. Please check gate congestion first, then it will make your trip better. 일본을 가네요 드디어 아. 무사히 통과했고 스타프상 매차매차 신세트でした 나는 사람이 없을 줄 알았거든 근데 이 정도일 줄몰랐어 우리 앞에 한 팀? <laughs> 어? 유모차 자율되어서? 이런... 머리였다가 인잖아 뭐하니? 어디어디어디어디어디어디어디어디쉣루이비통아今空港着いてさ無事チェックインしたよそうだうんうんパパちゃんのお弁当もママ完璧に作ってますよ ん普通時ぐらいに出発しようと思ってるからうんうん了解今日早く出れたらいいなと思ってああそうだね、うん、でもそんなに2時間もかかんないよ本当なんか今日、うん、特に人いなかったうんこっちのインチョン空港もなんか全然人いなくてさだから早く出れるように頑張ってみるわそんな頑張らなくていいよ大丈夫大丈夫はいよありがとう、はい 待ってるよあいやまたね、no. あ後でね何の演技なの何の演技なのあなたえー、めっちゃ可愛い可愛いいい久々にお母さんお父さんを会うそういう気持ちはどうですか今の身長は心境な160 なんかここ2日間バタバタだったからまだなかなか時間湧いてないんですけど今はワクワクの方が多いかなさっきパパとママに電話したら声がもうすごい嬉しそうでだからわあよかったなって思った久々にお父さんお母さんあったら泣くどうかななんか今の感じだと大丈夫かもワクワクって感じ泣きはしないかなって感じでうん 어디가? 어디? 야 들어가지 마. 야 나와요. 일로 와요. 일로 와요. 오케이. 엄습니다 3, 2, 1. 그렇지. that she said miss Pressure of society, I won't let it get to me, not define trying to complain. I'm just a little curious, cause I see the picture, see the post. Reckless me, not even close. Cause why would I be something that I'm not? I should be happy with the friends I've 자 여러분 이제 모든 검사가 끝나고 우리 인쇄됐다 아그러니네자 <laughs> 어. 음성도 나왔고 어. 저희가 약간 이런 쪽에 경험이 많아서 <laughs> 엄청 뛰었죠 그래서 저희 몇 번이었죠? 첫 번째 네, 제가 1번 <laughs> 육아가 2번 모든 과정이 다 끝났고 입국 아. 심사하고 집만 찾으면 육아의 어머니 아버지를 오랜만에 만나네요 あしかも検査した後に案内してくれた男の子がいたんだけどその子が「ゆかチャンネル見てます」って言ってくれたのじゃあよしみいらしご、はい、よしみゆかチャンネルとパズしご감사합니다여本当にありがとうございましたまあ早く出てねお父さんお母さん、はい、やじろ지로하ゆかや緊張でしなよいや別に <laughs> 疲れたじゃあきます行きまーす 와건어닌텐도히사비사일본어보니까신기하네이제오히려환영하이하이다레모はい、着いたんですか着いたらしいです きチョコソフト美味しそうやばいね <laughs> 日本はやっぱソフトだからねあお母さんだお母さんお母さんお母さんお母さん ど、うん、ちょっとパパはあ車で待ってるれはパパさん誰だろうえいつも電話でマミタンですマミタン綺麗ですね。 お母さん、ら仲良くしましょう。 <laughs> お父さん、お父さん。Just to 一応一応 <laughs> じゃあこうやって家族みんな揃いましたねゆかさんそうですねはいじゃあこうやここで終わりじゃないんですね <laughs> あの実はここからまた車乗ってあのロングドライブねはい6時間また6時間じゃない4時間4時間ちょっとだあの6時間って言ってください <laughs> さあ6時間話もろうとしてる主弱シルペじゃあ,、まあ4時間半ぐらいお父さんが成田ここまで4時間半迎えに来てあ6時間ですね6時8時間いや行ったり来たり全部でもう10時間ぐらいですね奥さんそうねでもね、はい、高速使わないと8時間半ぐらいかかるええーうん、高速使ったら 料金はどれぐらいですか9470円眩しいややっぱ日本は眩しいですねすごい <laughs> あれ何やろはお父さん連れて行ってくださいよはいはい降りるいつも隔離隔離 <laughs> 隔離隔離 ごいこれ322キロすごいねそれずっとまっすぐ <laughs> おもろいわおもろいですねいきなりこの左遷そうだよねじゃあこうやってまっすぐ300キロ、うん、寝ないとねいやそれでお風呂いろんなヒノキ風呂あったりさ、はいまあ、じゃあお父さんも100キロぐらいで着きますね239キロ でも行っても終わんないよ終わんないよはい皆さんやっと着きましたはい本当に長旅だったね今な何時ですか今9時です9時ですねロアもお疲れじゃあ こうやってチェジュからゆかの家まで4年ぶりはい30時間はいかかりましたかかりましたお疲れお疲れみんなうん <laughs> 今日もお疲れ様でしたはいお疲れ様でした、はい、じゃあゆっくり休もうかはい今日も最後まで見ていただいてありがとうございましたはい次の動画で会いましょう to any parties. I just sit out from the in crowd and stay within my boundaries. That hey.